हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो जावा की है और जावा में फंक्शन के बारे में समझेंगे सी लैंग्वेज में हम फंक्शन पढ़ चुके हैं सी लैंग्वेज में फंक्शन यानी कि अगर हम कोई पर्टिकुलर देखिए फंक्शन दो टाइप के होते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है एक प्री डिफाइंड होता है तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम उस फंक्शन की एक्चुअल में पूरी कोडिंग लिख देते हैं एक बार और सिर्फ जब हम उसको कॉल करते हैं तो वो फंक्शन चलता है और वो काम करता है तो आइए देखते हैं जावा में इसको कैसे हम यूज करेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के आपको दिखाऊंगा तो चलिए यहाँ से इंटेलिजी आईडी को मैं ओपन कर लेता हूँ ओपन तो हो चुकी है आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमें फाइल पे चलना है और फाइल पर जाने के बाद यहाँ से न्यू पे जाएंगे और यहाँ से प्रोजेक्ट पे जाएंगे और प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये आएगा इस तरीके से आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके और फिर यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा नेक्स्ट तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और इसे कोई नाम दे देता हूँ ठीक है जो भी नाम देना चाहते हैं आसानी के साथ आप दे सकते हैं मेथड ठीक है चूंकि जावा में फंक्शन को हम मेथड के नाम से जानते हैं तो यहां मैंने नाम दे दिया माई मेथड इस तरीके से मैंने माई मेथड नाम दे दिया और एंटर प्रेस कर देता हूं ठीक है अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो ये विंडो ओपन हो चुकी है अब यहां पर करना क्या है कैसे कैसे कोडिंग हमें करनी है वो समझ लेते हैं यहां पर मैं क्या करता हूं एंटर प्रेस कर देता हूं यहां पर आ जाता हूं पब्लिक क्लास नेम के बाद यहां पर आ जाता हूं और यहां पर एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे ठीक है जो कि यूजर डिफाइन होगा अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं पब्लिक स्टैटिक और फिर देंगे यहां वॉइड और एक फंक्शन बना लेता हूं यहां पर माई कंप्यूटर ठीक है अब इसमें कोई बहुत ज्यादा मैं आ, आ, इसमें यूज नहीं कर रहा हूं कुछ ऐसा तो यहां पर मैं क्या करता हूं यहां मैंने इसका नाम दे दिया है माई कंप्यूटर और इसको अब यहां से क्लोज कर देता हूं इस तरीके से क्लोज करने के बाद यहां पर करली ब्रेसेस को ओपन कर लेंगे ठीक है चूंकि फंक्शन बना रहा हूं तो करली ब्रेसेस ओपन करना ही पड़ेगा हमें तो ये करली ब्रेसेस ओपन कर लेने के बाद यहां पे देंगे सिस्टम इस तरीके से तो ये हमने इस तरीके से ये लिख दिया अब यहां पे देना क्या है देखिए एक बार हमें ये चीज देनी पड़ेगी ठीक है जैसे यहां पर मैं दे देता हूं what is function what is method कर देता हूं मेथड अब ये चीज एक बार हमने लिख दिया अब सिर्फ हम जो हमने फंक्शन बनाया माई कंप्यूटर हम उसको एक बार कॉल करेंगे और ये अपने आप प्रोग्राम चलेगा ऐसी कुछ व्यवस्था हम करने वाले हैं तो फंक्शन यही होता है कि function is a set of code और उसका कोई आप नाम दे देते हैं और जब भी उसे कॉल करते हैं तो वो चलता है और अपना काम करता है तो सिर्फ फंक्शन को कॉल कर देने से हमारा काम हो जाता है हमको वो पूरी कोडिंग बार बार नहीं लिखनी पड़ती है यही फायदा होता है फंक्शन बनाने का तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे तो ये हम कोड क्या लिखूंगा मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो हमने फंक्शन बनाया किस नाम से माई कंप्यूटर नाम से तो ये हमने लिख दिया माई कंप्यूटर और ये ब्रैकेट को ओपन किया ब्रैकेट को क्लोज किया ठीक है और इसको अब टर्मिनेट कर देते हैं ये टर्मिनेट कर दिया सिंपली रन पे क्लिक करना है तो ये प्रोग्राम हमारा चलेगा रन होगा और रन होने के बाद क्या प्रिंट हो रहा है यहां पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है व्हाट इज मेथड लिखा हुआ आ रहा है क्लियर है अब देखिए अगर मैं इसी फंक्शन को कॉल कर देता हूं खाली कॉल भर करना है आपको तो इसे मैं कॉल करता हूं देखिए ये मैंने यहां से एंटर किया यहां पे आए यहां पर इसको फिर दोबारा से कॉल किया ठीक है तो एक फंक्शन अच्छा ये फंक्शन बना है इस फंक्शन के चलने से क्या होगा व्हाट इज मेथड प्रिंट होगा ठीक है ये मेथड है टी छूट गया यहाँ पे टी ठीक है तो ये व्हाट इज मेथड प्रिंट होगा और अब मैं इसको फिर यहां से रन करता हूं तो यहां पे देखिए जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो दो बार व्हाट इज मेथड प्रिंट होकर आएगा ठीक है तो आपने सिर्फ फंक्शन को कॉल किया और आपका काम हो गया ठीक है ये होता है मेथड अब फिर आता हूं नीचे फिर एक बार इसी को कॉल करता हूं ठीक है और फिर अब रन करवाता हूं इसको यहां से तो ये रन करवा दिया हमने अब जैसे ही रन करवाएंगे तो ये देखिए व्हाट इज मेथड तीन बार लिखा हुआ आया अब यहां पर चेंज करेंगे तो वो चीज यहां पर भी चेंज हो जाएगी यानी कि जो फंक्शन आपने बनाया उसमें क्या स्टोर किया है उसके चलने से उस फंक्शन के चलने से क्या होगा ठीक है तो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं learn L E A R N Java इस तरीके से जावा लिख दिया और अब डेटा रिपील तो ये रन करवा दिया तो यहां पर अब लर्न जावा प्रिंट होकर आएगा देख सकते हैं आप तो इसे कहते हैं मेथड मेथड को लेकर के आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा अब देखिए यहां पर एक बार और इसको मैं कॉल कर दिया हमने ये देखिए एक बार और कॉल किया यानी कुल मिलाकर चार बार कॉल किया है और इसको अब रन करवा देता हूं यहां से सिंपली तो ये रन करवा दिया तो ये चार बार प्रिंट गया आएगा अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार फोर टाइम प्रिंट होके आ रहा है देख सकते हैं तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये मेथड होता क्या है जावा में और कैसे इस्तेमाल होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video